أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله

سبحان الله عما يشركون هو الله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 الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم